Emakume eta gizonen arteko berdintasuna erdiesteko bidean mugarri garrantzitsua da kontziliazio erantzunkidea. Bizitza pertsonal, familiartekoa eta profesionalaren arteko oreka lortzea erronka zaila da askorentzat. Zaintzaren kasuan emakumeen gain geratzen da askotan ardura nagusia. Egi esan azkeneko urtetan, e, bueno, eh, ikas, gure ikaslek aita ta ama duten mentzet, ba, bai aita gehiago ikusten ditugula eta ardurare azaltzen dutela eta pozgarri da asko. Baino beste batzuk ba, e, ja rola hola dalako, ba, ba uste deu ba, aman ardura dala, ez da, umea edo. Eta guk e, ikusten deu ba, ikaslearen zat oso oso importantea dela aita eta amak horre otea. erantzun kidea lantzeko helburuarekin herrila proiektu pilotua jarri zuten martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Beasaingo udalak herriko eragile eta norbanakoekin elkarlanean. Bi urteko lanaren ondotik, esperientzia zehatzak martxan jartzeko garaia iritsi da. Batetik, hezkuntza komunitatean. Ikaste urte honetan ikastetxek aitarekin harremana lehen etxiko dute edozen gora beraren aurrean. Hau da, gurasoekin harremanetan jartzeko, lehen deia beti aitari egingo diote. Batzuk normaltza dute, ba, implikatu izan dielako, eta bestatzuk, ui, sorpresa eskolatik ez, ui, Eta, ah, bai, ba, bueno, batzuk, e, bai, libre daudelako, eta beste batzutan, ba, bueno, aita dienak esaten digute, bueno, emazta ideitu beha dago etxen, edo beha nigoen txelanen dago, edo, baina bai, nik uste dut baita ere, arrotasun puntu bat ematen dira, ez, oi, ba, nekin, ez, eta, bueno, beraien arten gero, gehiago komunikatzen dira egizuen zaigu. Bestetik, merkataritzaren alorrean, zeingo denden ordutegiak arrazionalizatzeko esperientzia pilotua egingo da. Otsailean hasita lau astez, astelenetik ostiralera, Para nosotros poder, por pequeño que sea, poder cambiar un poquito, pues va a influir en, pues todo, en nuestra vida. Pues claro, lo que venimos diciendo es que la conciliación familiar, eh, desde el punto de vista personal a luego social, todo, tener más tiempo, un poquito de tiempo, Azkenik, semea laben oporraldietan familiek izaten dituzten zailtasunei aurre egiteko, goieki, enpresa eta langileen partedetzarekin, ikerketa bat egingo da, eta herrian eskura dauden baliabideen hobekuntza proposamena landuko da, ondoren, proposamen hori errealitate biakatzeko. Pequeños pasos, si se pudieran dar, pues, pues estarían, estaría muy bien, estaría muy bien, porque de verdad se, pues nuestras vidas <laughs> lo notarían. Bultza deu, ba, implikazioa denuna izatea eta parekatxoagoa izatea.